los de abajo, los inconformados, a los que siempre ha habitado de lado. Los tenéis de frente, somos la gente, este es el baile de los disidentes, somos los de abajo. ছোট ছোট মহিষ আর ঘোড়া tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde esté, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver.